ス突入ヨーロッパ全カ国をキャンピングカーで巡る世界初の挑戦フェリーでドーバー海峡を渡り19カ国目となるイギリスに上陸しました すげえ綺麗真っ白一時期は情熱を持ってイギリスに来てでなんかこんな国好きじゃないわと思ってもう来ないようになってもう久々に来たかな何年ぶりぐらいですかイギリスは 7年ぶりぐらいじゃない全然来てなかったですゲートサービスってどういう意味さあっておキャラバンと止まってるまあちっちゃいけどしゃあない 月22日朝、えー、イギリスですねイギリス入って割とすぐらへんのちょっとちっちゃなサービスエリアで今日は一泊することにしますはいみんな疲れてるんで、え今からぐっすり休みますおはようございますイギリス初朝飯 朝飯っつうかも昼飯やけど朝に着いたんでね焼きそばですおやってやってる出るで明日の早朝に俺あの空港に送ってもらって、はい、でそのまま支店に上がってもらってアイルランド行くフェリーも明日ですか 違う違うそんな間に合わへん間に合わへん間に合わへんあの25日25あわかりますすごく料理とか美味しいんだけど <laughs> なんでやねんそうやねなんかでも僕のもう一つの音楽人生のさ一つの一つのジャンルかなテンペイとか僕もいろいろやってるけど 当にここここでやるっていうのは、うん、全く全く異質でありながら共感も覚えてしまうからここまで続いてるんだなって気がする、うん、僕も毎回クリスマスコンサートツアーとか、うん、秘境ツアーに誘ったり今個人的にしてますからなんか吉谷さんとコラボすることの喜びがあるんでしょうね、うん、今回も読んだり 僕なんか今回も呼ばれてしまったなみたいなところすごく光栄なことであの基本吉田さん受け身じゃないですか僕基本的に立ち上げ人じゃないですかだから必然的にそうなりますよ、僕がなんか勝手に動いてて吉田さんグイグイ引っ張ってみたいななんか牧場にいるあの人と でまあ、牛みたいな、うんあ、そのその例えばゴスペルプロジェクトとかは自分で立ち上げてやってるからねあ、まあ、それは自分でやってんだけど、うん、このもう乗っかり具合っていうかもうこうやって乗っかっとる感じかな <laughs> 超絶乗っかってる、ね、なかなか重いんですけどね今のカット <laughs> で歌がうまいっていうのは、まあ、もちろんなんですけど 楽器がうまいとか素晴らしいとか以前にやっぱり人としてこういてて楽しい、うん、やってて楽しいそういうことがあってこそ音楽や,、まあ、やってて幸せ感じれると思ってねだから人として好きかまあそこも大事ですね、うん、人として120点、うん、音楽家として70点おお <laughs> 嘘嘘やからええねええね点数なんかどうでもいいっすよ僕多分ね音楽家として確か70点やっ思うんですけどまあまあ嘘まあまあ聞いてくださいステージで発揮した時は120いくんですよそういうこといやそうでもない全部落とすからいやもう100点っす本当にありがとうもうすべてひっくるめて100点 <laughs> めえよ体重ね体重乗せてらしいよ <laughs> まあでも40年生きてきて吉谷さんみたいな人ね唯一無二ですからねでもほんまに人生における友達って5人いたら多いんじゃないですか、うん、そんなもんですよね大切な存在そうですね大体5人8人とかなんかそんぐらい、うんうん えで僕と出会えて嬉しいって話ですかそうですね <laughs> そういうことらしいですそれで落ちましたそれが言いたかったみたいですね

同じ空間で来ると感動して泣いちゃうんですよ <laughs> なんで毎回玉ねぎは担当で外で切りますなるほどね2倍の水の量であると そうありがとういただきますいただきます、うん、朝3時半はい、はい、僕だけ今からえっ、ー、とフランスに飛びますトゥールーズその間みんなはイギリスの西側に、えー、移動してフェリー乗って、はいはい、ほんで アイランドダブリンねいや全く寝てないので、えーと、朝5時はいチェックイン終わって中で寝ようかなうわでも混んでんのこの時間で行ってまいりますじゃあまた